первую песню любить. летит по небу лебедь белоснежных дуг крыла. Вот летит по небу лебедь, а за ним летит стрела. Вот летит по небу ворон, черный сажа два крыла. Он летит, по небу Не летит за ним стрела А летит по небу Лебедь не стоит и тишина А летит по небу Лебедь, но быстрее летит уором Скорбно на сердце моем Летит по небу ворон Подали щита гниле Не летит по небу лебедь Белоснежных два крыла Не летит по небу лебедь Он лежит, а в нем стрела body. мило Я прощаю, я прощаю Не желаю я розла love. Я сырую его тебе, сырую тебе Если не сырусь Под гору река течет Быстро горная река